the woman of grace. The woman of grace. The woman of grace. The woman of gray Bem que eu me lembro gente sentada ali Hipócritas Dispensado rondado no dor Amigos presos Amigos subindo assim Pra nunca mais Tais recordações Retrato do mal em si Melhor é deixar para trás Navşarım eş Navşarım eş Navşarım eş Navşarım não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Bem que eu me lembro Da gente sentado ali Contando estrelas Junto a fadeirinha de papel Cantar o frio Recantar o pão Pra comer com você Os pés da banha pisar o chão Eu sei a barra de viver mas se Deus quiser, tudo, tudo vai dar pé. Tudo, tudo vai dar pé.